कंप्यूटर सभी जगह पे कभी आपका पॉकेट के अंदर कभी आपका हाथ में जिसके साथ हम लोग आज सभी जुड़े हैं कैसे तैयार हुआ है इस कंप्यूटर और कैसे काम करता है इस कंप्यूटर आप अगर कभी ये नहीं सोचा ये जो कंप्यूटर ये ना समझता है इंग्लिश और ना समझता है हिंदी और दूसरा कोई लैंग्वेजेस ये सिर्फ समझता है जीरो एंड वन और जो होता है कंप्यूटर की मातृभाषा घुमा फिरा के बोले तो दिन भर हम लोग जो जो एक्टिविटी करते हैं कंप्यूटर में लाइक आप जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हो जो जीरो एंड वन फॉर्मेट में आपके पास आते हैं आप जो मेरी इस आवाज़ को भी सुन रहे हो जो भी आपके पास जीरो एंड वन फॉर्मेट में जाते हैं अगर आप हेलो लिख कर टाइप करोगे जो भी आपको जीरो एंड वन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एज ए पिक्सल दिखाएगा बट क्वेश्चन इज़ दैट कैसे सब चीज़ें काम करता है so hi guys this is on off and you are watching problems to solution video अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब तो कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा धरती पे जितना सारा कंप्यूटर है सबको बचपन में फोर बेसिक चीज़ सिखाई जाती है number one input number two store number three process number four अंत में आउटपुट और इस सब काम करने के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स लगा हुआ है कंप्यूटर में input device keyboard mouse microphone camera जो सारी चीज़ें बाहर से इनपुट देती है और उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी इन्फॉर्मेशन में मतलब आप जब कीबोर्ड में हेलो लिख कर टाइप करोगे जिसका alphabet H E L L O ये फर्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल में एंड डेसिमल टू बाइनरी में जिसका फिगर कुछ ऐसे आएगा इसको कहते हैं आस्की एल्गोरिथम। यहाँ पर आप देख सकते हो सब अल्फ़ाबेट करेक्टर कन्वर्ट हो गया zero and one binary information में मेमोरी जो इस बाइनरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं टेम्पोररी उसके पास सीपीयू मेमोरी से इस बाइनरी इन्फॉर्मेशन को लेकर कैलकुलेट करता है कैसे इसको डिस्प्ले किया जा सकता है पिक्सल बाई पिक्सल सी प्रोसेस करने के बाद इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है as a result in memory में फाइनली इस पिक्सल इन्फॉर्मेशन को भेजा जाता है बाइनरी में जो भी केबल के अंदर से गुजर कर मोनिटर की स्क्रीन तक जाते हैं मोनिटर होता है आउटपुट डिवाइस उसके अंदर टाइनी छोटा छोटा स्क्वायर के साइज में पिक्सल रहती है हर pixel made by three colour red green blue हर कलर की भी एक वैल्यू होता है वो जीरो से लेकर टू फिफ्टी सिक्स तो red two fifty six green two fifty six blue two fifty six total number of colour sixteen million से भी ज़्यादा इस 16 मिलियन कलर्स एंड लाइट की हेल्प लेकर स्क्रीन इस बाइनरी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करेगा पिक्सल टू पिक्चर में और जो हम खाली आग देख सकते हैं और आप जो साउंड सुनते हो जो भी जीरो एंड वन फॉर्मेट में स्पीकर के पास आते हैं और स्पीकर उसको कन्वर्ट करता है वेब में देन आप सुन पाते हो ऑडियो इतनी सारी चीज़ें चलती है लाइट की स्पीड में इसलिए हम लोग समझ नहीं पाते क्या चल रहा है पीछे घुमा फिरा के बोले तो सब चलते हैं zero and one binary in background मगर हम लोग पिक्चर एंड ऑडियो में सब पार्सिप करते हैं अगर सब जीरो एंड वन काम करता है तो क्वेश्चन इज दैट इस जीरो एंड वन कैसे काम करता है zero means off and one means on electrical signal आपका पीसी का प्रोसेसर इंटेल और ए जिसमें है अराउंड 1.7 बिलियन ट्रांजिस्टर्स इस ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करता है इसके माध्यम से सिग्नल जाता है जब ऑन मतलब सिग्नल जा रहा है तो वैल्यू वन और जब off no electrical signal value zero मगर इस CPU RAM hard disk monitor जितनी भी हार्डवेयर डिवाइस है इस सब को मैनेज करते हैं कंप्यूटर की मदरबोर्ड एंड उसके साथ अटैच्ड बहुत सारे पोर्ट्स एंड केबल्स एंड एक giant software operating system operating system is like आपका ऑफिस का मैनेजर की तरह जो सब कुछ मैनेज करता है ऑपरेट करता है जिसके पास अपना कंप्यूटर की सब डिटेल्स है आपका हार्ड ड्राइव का स्टोरेज कितना रैम की कैपेसिटी क्या है और क्या क्या इनपुट और आउटपुट डिवाइस है इसमें और क्या क्या एप्लीकेशन चलती है सब कुछ मैनेज करता है इस ओ 2020 में आकर मल्टीटास्किंग में इंसान इतनी आदत सी बन गए जो एक साथ गान भी सुन रहे हैं और गेम भी खेल रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं मगर ऐसे में सी तो समझ नहीं पाएगा कौन सा कम करना है और कहाँ पर कितना रिसोर्स लगानी चाहिए और कौन सा आगे और कौन सा बाद में करना चाहिए जैसे कि आप एक साथ गेम भी खेल रहे हो और गान भी सुन रहे हो मगर गेम के लिए ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत है लेकिन गान सुनने के लिए इतना नहीं चाहिए इस सारी चीज़ें मैनेज करती है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आपका विंडोज और लिनक्स और मैक की ओएस तो ये था कंप्यूटर की डेफिनेशन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और आखिर में आपको कोई भी क्वेश्चन और सजेशन है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे